ingirawo ne program bagiyita fayiro eyamawulire naye nga nkoba zokubera ngaoliza nkoba zokuba nga otandika enkulu zamagezi tugenze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya sudaani tugenze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya sudan omuyinja atandika enkulu zamagezi eh, mu ggwanga erya sudan kyenjagala okubeera nga nkukakasa nti emundu yo ekyatokota okulwanagana kukyagenda maaso ejje lya gavumenti eriduumirwa geno abdul fatah al bulhani n'erya vice pulezidenti eriduumirwa vice president kenyini ejeno muhammad amdan dagaro gakyagenda maaso n'okubeera nga galwanagana naye nga nti enteeseganya ez'okuzza emirembe mu ggwanga lino erimanyiddwa ng'erya sudani zigenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya saudi arabia era amawulire gendaba wano okuva mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya saudi arabia galaga nti enteeseganya zino zandivaamu ekirungi enteeseganya ez'okuzza emirembe mu ggwanga erya sudaani ezibombujira mu ggwanga erimanyiddwa nga erya saudi arabiya amawulire galaga nti ziyinza okuvaamu ekirungi poza omulungi ataleka enkulu z'amagezi nyongera okukujjukiza nti okulwanagana kuno kuli wakati wa pulezidenti ne vaisi pulezidenti abantu bamu bakyerabira ne balowooza nti noba gavumenti erwanagana n'abayeekera teri muyeekera pulezidenti yalwanagana ne vice pulezidenti omusajja akulembera eggwanga erimanyiddwanga erya sudaani bamuyita general abdel fata al burhani ali mu kulwanagana ne vice pulezidenti we jeno muhammad amdan dagalo gwe bakazaako erya hemet kakati pulezidenti yadumira ejje lya gavumenti vice president jeno muhammad amdan dagaro ye yaduumira ejje erimanyiddwa ngaerya rsf rapid support force ensonga lwaki batandika okulwanagana saagala kubanga nziddamu kubana zikugamba naye nga okulwanagana kwatandikanga enaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde kitegeeza ku mande okulwanagana kugenda kuweza omwezi kakati mbadde nkutegeezaku nteeseganya ezigenda maaso wakati w'enjuyi zombi ezirwanagana olwa pulezidenti n'olwa vice pulezidenti nagambye nti nenteeseganya zino ziwumbugira mu ggwanga erimanyiddwa ngaerya saudi arabia nkugambye nti nenteeseganya zino omulungi ataleka enkulu z'amagezi zandivaamu ekyamagezi mbadde ndaba wano nga waliwo bye bakkaanyizaako newankubadde ate waliwo bye balemereddwa okuba nti no bakkaanyaako omulungi ataleka enkulu z'amagezi enjuyi zino zombi ezirwanagana olwa pulezidenti jeno abdel fatah al burhani n'olwa vice pulezidenti jeno muhammad amdan dagalo baliko endagaano gye bakoze era ng'endagaano eno bagikoledde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya saudi arabia okusinza ku ndagaano eno omungi atadeko enkulu z'amagezi enjuyi zombi ezirwanagana zikkiriziganyiza okukuuma abantu ba bulijjo baleke kutuusibwako obulabe bwonna saako n'okukuuma abagabirizibwa obuyambi baleke nabo kuba nti nobatuusibwako obulabe nkugambye nti okusinza ku ndagaano enjuyi zombi gye zitaddeko omukono njogera ku luuyi olwa purezidenti general abdel fatah al burhani n'olwa vice purezidenti general muhammad amdan dagalo bakkiriziganyiza okukuuma abantu ba bulijjo baleke kutuusibwako obulabe bwonna saako n'okukuuma abagabirizi b'obuyambi n'okubatangira baleke kutuusibwako obulabe wabula newankubadde ng'enjuyi ezirwanagana bazipeerereza ku kyokussa wansi ebyokulwanyisa basibo ne bannyabo <laughs> bakyagaanyi bagambye abantu ba bulijjo boleka tubakuume abagabirizi b'obuyambi boleka tubakuume awo ne bakola endagaano naye ekyokwekuba bagambye mutuleke tugira twekuba mutuleke tugira tukyalwana oludda olwa purezidenti jen abdul fatah al burhani n'olwa vice purezidenti jeno muhammad amdan dagalo zombi ziganya okukkanya ku kyokusawansa ebyokulwanyisa bagambye abantu ba bulijjo mm-hmm, abo tetubalinaako buzibu era endagaano tugikole tuleke kuddamu bakolako bulumbaganyi ne bagamba nti abagabizibwa obuyambi nabo tetubalinaako buzibu endagaano tugikole tuleke kuddamu kubatuusaako buzibu bwonna bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, naye ffe ekyokukola endagaano ntino tuse wansi ebyokulwanyisa mugira mutuleka enjuyi ezirwanagana ekyokussa wansi ebyokulwanyisa bakyakiganyi naye nga ofukosa bawumye omutwe mu nteeseganya zino bagamba nti kale kasa tulina kye tutuuseeko n'ebirala bijja kujja oli kukina munya katonyezenyafa medio sapiens encruz magazinsro y'omuziki n'ebyemizanya biri mu ttaano zezakayita zisigaddeyo okuba nga tuyingiramu ssawa emu eyakawungeza akolunaku olwaliro endagaano gye bassizzaako omukono esoma bweti bagamba we shall allow safe passage for people leaving the battle zones protect relief workers and not use civilians as human shields we shall allow safe passage for people leaving the battle zones protect relief workers and not use civilians as human shields ogamba otya omukulu bale jackson owa sente wana mariam zaina bweru nkutumiddeko nnyo kyebabadde bategeeza wano nti tugenda kuteerawo ekkubo abo abadduka mu bitundu ebirimu okulwanagana tutaatire abagabirizi b'obuyambi n'obutakozesa bantu ba bulijjo nga ngabo human shield ogeza bayinza okuba otugeze waliwo okulwanagana kati abasirikale ne beekweka mu bantu ba bulijjo kakati nga gwojja kutya okkuba ng'olowooza nti noogenda kuwa bantu ba bulijjo ekyo kye bayita human shield n'okozesa abantu ngaengabo bakkiriziganyiza obutaddamu kukozesa abantu ba bulijjo nga human shield naye nga kyekyokusawansa ebyokulwanyisa omulungi atateka enkuruza amagezi bagambye ekyo kikafuuwe ekyo mugira mulinda tetujja kukikola jeno abdul fata al burhani ne jeno muhammad amdan dagalo bagambye ekyokusawansa ebyokulwanyisa ekyo mm-hmm. mugira mulindako njukira nti nenteeseganya zino mm -hmm. newankubadde nga ziri mu saudi arabia amerika ne saudi arabia bakolera wamu okulaba nga enteeseganya zino zibaawo amerika ne saudi arabia enteeseganya zino bebaziwomyemu omutwe wabula omukungu okuva mu ggwanga lya amerika nga y'omu ku bali mu kutabaganya enjuyi zombi ezirwanagana ku lwa gavumenti ya amerika agambye nti enjuyi zombi olwa pulezidenti geno abdul fatal burhani n'olwa vice pulezidenti eh, geno muhammad amdan dagalo agamba nti no zonna zikyakalubye ku kyokusa wansi ebyokulwanyisa zonna zikyewulira eryanyi buli ludda luwulira nga lulina amaanyi mangi nnyo buli ludda lugamba nti no tukyasobola okulwana buli ludda lugamba nze ono mukuba olwa vice president lugamba president tusobola omukuba nolwa president lugamba vice president tusobola okumukuba nyongera okujjukiza nti okulwanagana kuno kwatandika olunaku lwali lwa mukaaga ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi oguwedde gwe gwokuna omwaka guno gwennyini gwe tulimu kitegeeza nti mande okulwanagana mu ggwanga erimanyiddwa ngaerya eggwanga erimanyiddwa nga erya sudaani kugenda kuweza omwezi mulamba ekibuga katum bakisanyizaawo ekibuga katum bakikubye kubye kakati mu ggwanga lino erimanyiddwa ngaerya sudan waliwo ekibiina omwegattira abasawo era ekibiina kino omwegattira abasawo bakiyita sudanese doctors union ekibiina kino kyali instrumento nnyo mu kujjako omusajja amanyiddwa nga bashir mujjukira mu april owa 219 nga bashir bamutwala ekibiina kino kyakola nnyo sudanese doctors union kati ekibiina kino kisabye abasawo abaserikale ba gavumenti webanga bafunye obuvune babajjanjabe naye ate n'aba rsf nabwe babeera nga bafunye obuvune aba rapid support force nabwe babajjanjabe ekibiina kino ekya sudanese doctors union kifulumiza ekiwandiiko nga kigamba ebyobujjanjabi fe tetubiteekamu bya bufuzi ekibiina kino nkugambye bakiyita sudanese doctors union ekiwandiiko kye bafulumiza nga kirambika abasawo babagambye nga kuliko omukono gwa ssentebe babagambye temugeza ne muyingiza ebyobufuzi mu by'obujjanjabi ssentebe w'abasawo banaagamba nti twagala tufune okunnyonnyolwa okuva mu gavumenti kuba waliwo abatulumbye nti lwaki tujjanjaba ba rsf aba rapid support force kati ssentebe w'ekibiina kino agamba twagala gwekikwatako mu gavumenti atunnyonnyole oba owa rsf bw'ajja ne tumujjanjaba kyenkanankana n'omuntu alidde mu nsi olukwe ntuka bwatugambye ntulya mu nsi olukwe ndiekyo kye tukola kiri trisonasi omukulu n'agambye fe obujjanjabi bwaffe tetubuteekamu bya bufuzi ajja nga mulwadde gwe tujjanjaba ategeezezza nti n'amalwaliro abalwanagana batandise okugakolako obulumbaganyi era mangi bagaluutinze buli kimu ne bakitwala neffe ngaabasawo tetusobola kugamba nti namagye ga gavumenti ge gakola obulumbaganyi buno ku malwaliro gaffe ate tetusobola kugamba nti abalwanyi aba rsf rapid support force be bakola obulumbaganyi ku malwaliro gaffe omukulu agambye ffe tugamba nti bamukwata mundo abampembe be batukolako obulumbaganyi tetujja kgamba nti aba rsf ebatukolako obulumbaganyi tetujja kgamba nti amagye ga gavumenti ge gatukolako obulumbaganyi naye ffe tugamba bamilitantisi abakwata mmundu be batukolako obulumbaganyi agambye nti namagye ga gavumenti go gavaayo ne gatutegeeza nti aba rsf be balutinga amalwaliro ate naba rsf nabo ne bagamba nti amagye ga gavumenti gaafuna ebyambalo byaffe ge galutinga amalwaliro kati sentebu abasawo banaagambye ffe tetuliiko oludda lwe tugamba nti no lwe lutubba ffe tugamba bamukwata mmundu be batubba era ffe wetuba tujjanjaba tetubiteekamu byabufuzi agambye mutuleke owa rslf bwajja tubeere nga tumujjanjaba omusirikale wa gavumenti bwajja naye tubeere nga tumujjanjaba oli kukiramunyabadde njagala tulumbeko mu ggwanga erimanyiddwanga erya ukraini naye akadde ndaba nkatwala kanti ndigwa ninga ofcourse briefre mu ggwanga erya ukraini ukraine etegeeza nti nemmondo ennaku zino ate egigendera bulungi nnyo omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya ukraine agali mu kibuga ekimanyiddwa nga bakmont agambye ennaku zino emundu gye tukuba yataabu agambye nti n'abarusia ennaku zino tubakuba bubi nnyo era omukulu ono agambye nti nno mu wiiki eno yokka abarusia babakubye ne babasembeza emabega kilomitas bbiri ye mayiro emu kendeeza ku radio sable Hello. Hello. Oli otya salongolu bwa malicha. Sina tabo gambo tya sebo. Manya ga nze tofa munagomba. Tofa munagomba ne simyo kuuliza. Sebo mva mu Uganda media kolaga association. Yesebo. Atola tuhani president wangu. Yesebo. Oli otya salongo. Sina tabo gambo tya. Onkole te gulire. Egulire. Eh. Lidiwa. Wangu mu America agenze na agamba. Mm. Nti Putin. Eh. bwageza najje south africa nemutamuyoola omusango guba kummwe eh, guba kummwe naye ate nange ngawagira ukrain eh. njagala nyo bamusene oyagala bamusene asenebwe naye ngaaseneka <laughs> yesi mwangu <laughs> omanyi eh. kankuweya akantu kamunkujukizeemu mm. bwetwalinga eyo ewaffe gomba nze ekiyimba oyo womunkwala alimanyi mm. baatugambanga tuwaluwa musajja fuka kapa eee eh. bwagira mbu ekiro kimanya hmm. bwafuuka ogenda omulamu owabadde nga taliiwo mbwafuuka n'omuyembe mbwafuuka omuyembe nafuuka omuti eh. n'ogenda okulaba owabadde nga waliwo muti owulidde nengamba oba balimba hmm. naye nno ne putini hmm. yandibanga afuuka kapa owaayi tasoboka wangi waliwo omuntu yankubira wano essimu esebo ng'agamba ayagala ogende egomba weesimbe mbombaka wabwe tebamumanyi bamanyi ggwe owulira ona <laughs> muwulira salongo naye wagezaako musoya nga tawulira bulungi naye hmm. njabasaba nti nkyayongerako okyayongerako nkyayongerako sagala kubanga ono owegindi ate sewo kati munywanyi wange bakikakasi alina gwe yaleeta naye yagambye nti kati ayagala mujjayo naye oyina okuba nga kwojjayo eh. nga nawe binyolo binywevu eh. oyinza okwekanga ngaatakiriza mukka mu kisero nga tewafuna bululu busatu eh. kati oyina okuba nga oba wafuna busatu ngaate bweyongeddeko taja yagamba wano fe mubaka tetumumanyi tuwulira tofa munagomba ajja egomba otumiddeko nnyo bantu babeerayo nga bawuliriza lediyo yese bo ate munaye nengeri gyetubatesiza abantu baba nebibaluma bwana lubwamu ekituufu naye ne omubaka waabwe tebamuwulidde nga bawulidde tofabawulira kitegeeza obubaka bwabwe buba buyitemu aba akiikiriddwa nga nze nkukose ngaomubaka we enjiyo nsonga kibagamba genda osimbewo to abegomba bonna <laughs> mbatumiddeko naye nkyayongerako mm. agala baswaza kale njagala nzije mu kiseera ekituufu naye sebo naawe mm. ettooke lyengedde nansana mujjeyo wetuli tewe tujja kkunga mujjeyo mujjeyo tetumulaba ate ogamba nti oba nokugi n'obugumu mugumu mugumu talina tiyadde mujje aveeyo aveeyo aveeyo aveeyo omwami setimba n'omukyala getridi nabulya tusaba omwana ono eh. mutukirize tumufunemu omulamwa ogusinga ku ekyo kyemumusuubiramu aveeyo aveeyo yimulasewo <laughs> akamonde sebo eh. musajja oyo tumutumiddeko nnyo yagambye kyaba ekika kyengo eh. n'abazaalibwa owengo mm. naddala nga ggwe nti bw'oyita ku mulyango olunaku lwenkya omupiira gyalika enkima nengavi uh -huh. kakati gwesinga obanga ozalibwa wango uh -huh. weddirango hey. oja kuyita ku mulyango ogwo hey. ibulasitayo bwe yagambye oteka okubaawo gyolyawo kisajja kikulu hey. esebo muzesimba atuna empuuta ekitemu hey. omusajja yakutumidde nnyo nabaddeko naye mm. nangamba hey. nti gwena gamba nti buli lunaku wangi mori kumputa mm. yasima bongerwa amina kati lero njagala kulyako eh. osima busimi sima busimi nendya kumputa osima busimi yaina abantu beyekanya <laughs> nagati awo ah, oyo simwetaaga eh. naye wabanga lubwama eh. nebwonojja buli lunaku ayagala osimuleko kusaati bwoti cunju ajakuyiteko buyisi nga talina kyawulira nga talina kyawulira owaikankusibule Nzetu wa midia kola za association katwele buluhani Yesebo Nalaga radio sapienza neru wa manze tofa munagomba Bila bunonji tofa munagomba Wipa linyo kupa ntino utadeke nkilo za mengeza Hallo Koja Wanji Kote kwele za muna Kilasi monita Kilasi monita Nisi miokuuliza Kaoya Hussein na jana kumbi Yesebo Kansala tubi na jana eh. kumbi wa na jana kumbi tu Eee eh. Ntegede Ntegede sebo tuyingira kanso yingira kanso ate tetwagala eyugume nansana mujeyo <laughs> omupira nze olukumae eh. nga nkukusindikira namujjayo nabakikakase ate oyo musobola <laughs> neyamuleeta eh. agamba aveeyo aveeyo kyetugamba esebo nti esaawa yonna biri abirimu mukaaga mm. maama getulidi nabulya ojo agenda kulaba ku bibala bya mutabani we eh. ng'ali mu palamenti ngi nga tuteesa nga muteesa tabaoteeseza wano naye <laughs> koja mwekoza ebintu nga tuli mu palamenti tuteesa teri kuzikiza eh. aa kuzoganya buzoganya eh. okuzikiza teri obaani ana abasipiika waffe obeera ono ah, ah, ah. tuyinza ofunayo omulala <laughs> koja amanji tuteeka okulondera omwala sipiika ono ayinza obutanenda kwogera eh, ayinza okuzibira kubanga akiraba <laughs> eh. ne wano wooli ekintu kitotowaza <laughs> ayinza ogamba entebe oyinza ogitwala eh. abatamukutte thasfreezon uganda bonna esebo kwe bali bakwagala nnyo musoka kyalise womugo owuwo eyowakalo ah, kalomenti mm. yaŋambye buli saawa yonna abeera naawe musomesa musomesa lukulwe lukulwe yeba lukulwe kino kitegeeza ki mu luganda lukulwe eh. ngenda kukubirako nokubira abamu aba mukukutivu omukukutivu oh, mukukunavu omubede mubede kakati kakonekonerogaliti namugama wagula constituence esebo omukutu guno taguvaako omu netiimu ye mm. sentebe kasiri ezimula mukasanda mm. mwali waliwo omubaka eyajja wano gagamba ki eh, nononze nali nfulumye ni bangao mbaka ze wano awulira awulira abantu bamutumirako kati ngaina byandekedde erinnya nendyerabira ryomubaka eh, oba yehonerebo namboze asi bakireki nomulala ndowooza kati kyoba okola eh. omulongo otyani ajja lero teri mulongo twaliyo fayiro yamawulire ebayina ebyaffe tovawa tebabikuwadde eh. <laughs> kubanga abakakakasa pulogram eh. bakyalamu eyo mbaka yojje wano naye nga nze nvuddewo eh, koja ati naleka obubaka nti naabantu presidenti jeno abdul fata al burhani liri mu kulwanagana nejje erikkiririza mu vice presidenti jeno hamdan dagalo nkoba zokubera nga oliza nkoba zokuba nga otateka enkolo zamagezi eh, tumaze okubera nga tuyingira mu ggwanga erimanyiddwanga erya sudaani kyenjagala okutegeeza mulungi atateka enkolo zamagezi nti mu ggwanga erya sudaani emundu ekyatokota buteddeza tebakulya ebinusu mu ggwanga erya sudaani wakwadde nga enteesaganya zigenda maaso mu ggwanga erya saudi arabia naye mu sudaani emundu ekyatokota buteddeza okulwanagana kukyagendera ddala mu maaso omuwendo gw'abantu abakafa buli lunaku gweyongera kuli nnya ate bba abantu abadduka mu ggwanga lino tomooni n'okubala tobala bakyewagula amanyiddwa nga aba rapid support force oba rsf jukira nti no bano be baduumirwa vice president bamuyita geno muhammad amdan dagalo bategeezezza nti baliko ennyonyi ya gavumenti gye bakubye bagamba nti bakubye ennyonyi y'amagye aga gavumenti n'egwa wansi n'ekwata ogufumba aba rsf olunaku olwaleero bagambye nti no tuliko obuwanguzi bwe tutuuseeko tukubya ennyonyi y'amagye ga gavumenti n'egwa wansi n'ekwata ogufumba wabula amagye ga gavumenti agaduumirwa jeno abdel fata al burhani teganavaayo bino kubikkiriza newankubadde okubiwakanya omanyi mu lutalo oludda olumu luyinza okuwa amawulire naye nga mafu ate jjukira nti no mu ggwanga ino terinnyo bannamawulire bangi kwa nabo babatta teri intaneti amawulire galwawo okutuuka naye nga baba rsf rapid support force abadomira vice president baga nti ontuli kenyonyi y'amagye ga gavumenti tugikubye nekkakka nakulya ssaabasajja nekwata ogufumba neteta naye nga kyekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga katsum ku ssaawa eno amawulire galaga nti ebitundu kumpi kyenda ku buli kikumi aba rsf babyeddiza ekibuga kino ekimanyiddwa nga katum ekibuga ky'eggwanga ekikulu aba rsf rapid support force bakakyeddizaako ebitundu nga kyenda ku buli kikumi amagye ga gavumenti ekibuga kino ekimanyiddwa nga rsf gasigazzaako ebitundu 1 ku buli kikumi era kigambibwa nti olwokuba ekibuga kino ekimanyiddwa nga katum aba rsf rapid support force kumpi kyonna kiringa ekibali mu ttaano yensonga lwaki amagye ga gavumenti kati gali mu kweyambisa nnyonyi bano bali wansi go gabayita waggulu nga gabafukirira ebikompola naye mu kufukirira ebikompola ba rsf abalabika ngaekibuga kyonna kumpi bakyeddeza bakubiramu abantu ba bulijjo bakuba ebizimbe omuli abantu ba bulijjo mu kufukirira ebikompola bino bakubiramu basaalumanya ekibuga ekimanyiddwa nga katum kumpi kyonna kikubiddwa ekibuga ekyali amata obuta kati kifuuse matonga waliwo ekibuga ekirala bakiyita omduman ekibuga kino ekimanyiddwa nga omdurman ku ssaawa eno obwengula bwakyo bulimu ekikka ekiddugavu oyinza olowooza nti nobookeza bipiira naye amawulire galaga nti waliwo omuzikiti obwagooga waliwo omuzikiti gaggadde mu kibuga kino ekimanyiddwa nga omdurman omuzikiti guno baguyita mahedi moski abasajja bagukobye bagusuddeko bbomu gunyooka ekikka oyinza olowooza gubaddemu ebipiira munda omuzikiti guno ekisinga okwennyamiza gubadde gwekwekamu abantu kakati abasajja bagusuddeko bomu baguyita mahad moski guli mu kutuntumuka ekigenda maaso mu ggwanga erya sudan kiyungula eziga ekigenda maaso mu ggwanga erya sudan kyenyamiza mu kibuga kino ekimanyiddwa nga omdurman mulimu akatale akatale kano ke kamu ku butale obusinga obunene mu ggwanga ine limanyiddwa nga erya sudan bakyala kimpadde bakamenye ne bayingira ne baluutinga buli kimu ekibaddemu ku ssaawa eno akatale kalinga muzikiti temuli kintu kyonna abakozi mu katale kano bo baali bakaddukamu dda ne bakaggala bo ne badduka kakati bano bakyala kimpadde basanze akatale temuli muntu n'omu ne bamenya ne bayingira buli kimu ekibaddemu bakuliise nakyo nga tewali n'omu abakuba ku mukono emundu ekyagenda maaso n'okubeera ng'etokota era obubonero bulaga nti emundu ekyatokotera ddala etokota butediza waliwo ekibuga ekirala bakiyita bahri newankubadde ng'enteesaganya wakati w'enjuyi zombi zigenda mu maaso mu ggwanga erya saudi arabia ekibuga ekimanyiddwa nga bahri ekibuga ekimanyiddwa nga omdulman ekibuga ekimanyiddwa nga katum emundu etokota n'okutuusa kati tewanabaawo mawulire gasuubi gava mu ggwanga lya saudi arabia tewanabaawo enteesaganya zigenda mu maaso buli luuyi lwasindise naye tewanabaawo mawulire gasuubi gavaayo mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya saudi arabia mu ggwanga erya sudaani abantu badduka dda mu maka gaabwe babeera mu mizikiti babeera mu bizimbe eby'amaanyi kakati waliwo abambi akatambi akatambula ng'omusajja alaajana agamba eddagala lyange erya sukaali bannange naye bannange anyway oli kukina munya katonyezenya famedio sapiens incluse magazine ensula y'omuziki n'ebyemizanyo 11 eh, zikongose ku ssaawa 11 ezakawungeza ak'olunaku olwaliro tuli mu ddwaniro eggwanga limanyiddwa nga lya sudaani banaamanyi okuddayo ne bagamba fe tuwa ebikola oba zivuga zivuge tunulakoolaba ekiri e sudaani tunulaku olaba ekiri e ukraine tojja <laughs> kuddamugamba nti batuwa ebikola waliwo akatambi akatambula kembadde nkutegeeza omusajja bambi ayina sukaali naye omusajja alaajana agamba nyinza obutafa masasi nenfa sukaali eddagala lyange erya insulini lye nalinadduka nalyewaka limpweddeko mpulira sukaali alinnya omusajja alaajana agamba mpulira sukaali alinnya mpulira sukaali agenda kunzita ayinayo ka insulini ntaasa siina gye nsobola genda kufuna insulini jjukira amalwaliro gonna kumpi gonna gaggalawo kyajagamba sukaali yanzita sukaali yanzita munyambe munfunireo ka insulini akatambi kano omukuto gwa al jazira bakakyusizza ne bakazza mu luzungu kabadde mu luwalabu ng'omusajja alajana بالنسبة للمدرسة هنا ما في أي مشكلة I need to take my insulin. Today is the third day that I haven't taken insulin. nti bannange neetaaga okumira eddagala lyange erya insulini sukaali yanzita kati ennaku ziri nnya kasookedde linzigwako lye nadduka nalyewaka I have no money. I left all my money and my job in Khartoum. I have no money. I left all my money in Khartoum. Sina yadde ekikumi. Agamba bannange ayinayo ka insulini ntaasa. Mumyambe ngenda kufa mu بالنسبة للمدرسة هنا ما في أي مشكلة bannange ayinayo ka insulini munyambe sukaali agenda kunzita. Nadduka nga saagala kufa masasi naye ngenda kufiira eno sukaali. Awulira sukaali alinnye. Musajja mukulu aye mbu sukaali bwakulinnya mbu oba tosobola kugira. sukaali alinnye ali muzikitimu eyeekukumye waliwo n'omulala era naye akatambi kabadde katambula ye ng'akaaba njala nga gamba bannange tuli wano naye njala etutate tulina kyakulya abasobola otutuukako mutuyambe tuli muzikiti naye e, e, e, twerya nkuta za mimwa mutuyambe mutudduukirire -tue -tue tetulina kyakulya wano kiri mu ggwanga erimanyiddwa nga erya sudan we left our homes with nothing and now we're staying here because sudan has been destroyed twava eka nga tetulina nakimu kyetuvuddeyo nakyo kati tuli wano tetulina kyakulya bambi nga bagenda maaso n'okubeera nga balajjana olikushena munya katonye zenyafa medio sapiens incluse magazine nsulo y'omuziki n'ebimizanyo 19 ezakakonga ku ssaawa 1 ezakawongezako olunaku olwaleero badde ndaba wano ng'akakiiko k'ekibiina kyamawanga amagatte akavunanza ku ddembe ly'obuntu bakayita united nations human rights council katudde olwaleero katudde ku ssaawa eno akakiiko kano akekibiina kyamawanga amagatta akalwanizika eddembe ly'obuntu katudde mu kibuga geneva mu ggwanga erya switzerland bali mu kkubaganya birowoozo ku ddembe ly'obuntu engeri gye lityobolwamu mu ggwanga lino erya sudaani ng'olutalo lugenda mu maaso era baagala basala amagezi ekizibu kino bakinogedde batya eddagala omulungi ataddeko enkulu z'amagezi ekibiina kyamawanga amagatta kitegeezezza nti kifunye alipoota nti okutyobola eddembe ly'obuntu kususse obw'omulamuzi mu ggwanga erya sudaani mbu abayeekera bano yayani muyeekera bonna amagye ga gavumenti mbu abalwanagana bwe walaba omukyala misinde nga nkbagoba bugobi owulidde mbu bagoba bugobi kibiina kyamawanga magate bwe kigambye mbu abalwanagana beekakaatika ku bakyala owulidde emicungwa tasobola yadde nogamba omuzeeyi mpanuleko ku micungwa bawanula buwanuzi kumpaka ekibiina kyamawanga amagato kitegezeza nti okulutinga kufuusa okulutinga nti ekyenyamiza balutinga n'amalwaliro ne bajjayo buli kimu ne babba ebitanda ne babba eddagala ne bajjayo buli kimu bagaba okukona kutyobola ddembe lyabuntu bagamba nti abalwanagana batta abantu mu bugenderevu bino byonna biri mu alipoota y'ekibiina kya mawanga amagatte nabwe kityo akakiiko akalwanyizika eddembe ly'obuntu ak'ekibiina kya mawanga amagatte akamanyiddwa nga united nations humanities council katudde ku ssaawa eno kali geneva mu ggwanga erya switzerland kagamba nti nno ekizibu kino kirina okuba nga kinogerwa eddagala naye nga olukiiko luno olutuula luno olwakakiiko kano ak'ekibiina kya mawanga amagatte akavunaniza ku ddembe ly'obuntu lwayitiddwa america bungereza germany ne norway america bungereza germany ne norway